يا ترى كيف حاسس حالي اليوم قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق أرد قلق قلق قلق أرد قلق قلق قلق أرد قلق قلق قلق أرد قلق قلق قلق أرد قلق قلق قلق أرد قلق قلق قلق أرد kala kauf kala kala ära kala kauf kala kauf kala ära kala kauf kala kauf kala kauf ära kala kauf kala kauf kala kauf ära kala kauf kala kauf kala ära kauf kala kauf kala kauf kala ära kauf kala kala ära kala kauf kala kala ära kauf kala kala ära kauf kala kala ära kauf kala kala ära kauf kala kala ära kauf kala kala ära kauf kala